पत्नी द्वारा किए गए अपमान ने डुबो दी ज्योतिरादित्य की लुटिया साल था 2018 एक शख्स भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास पहुंचता है नाम के पी यादव वो शख्स शाह से कहता है मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस में जिला लेवल पर कई पदों पर रहा हूँ लेकिन अब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ चाहे ज्योतिरादित्य ग्वालियर से लड़े या गुना से मैं उनसे मुकाबला करूंगा आप सिर्फ अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए अमित शाह चौक उठे बोले आप सिंधिया के खिलाफ लड़ना क्यों चाहते हैं उस युवक के पी यादव ने उन्हें मोबाइल की एक सेल्फी दिखाई और बोला सर मैंने 20 साल कांग्रेस को दिए मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट किया लेकिन उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने मुझे डांट कर भगा दिया और मुझे बेहद अपमानित किया अमित शाह के अंदर की चाणक्य बुद्धि जाग गई उन्हें लगा कि यादव मेरे लिए चंद्रगुप्त साबित होगा उन्होंने सोचा ज्योतिरादित्य तो अजय है चलो प्रतिशोध की आग में जल रहे इस कांग्रेसी युवा पर जुआ खेला जाए उन्होंने इस के पी यादव के सिर पर हाथ रख दिया नतीजा ये हुआ कि पिछले डेढ़ साल में के पी यादव ने जमकर मेहनत की इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया वो काफी वक्त यूपी में रहे तो उनका प्रचार संभाला उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने चुनावों की घोषणा के बाद जब भाजपा की तरफ से टिकट आया तो उस पर नाम था कृष्ण पाल सिंह उर्फ डॉक्टर के पी यादव का वही के पी यादव जो कभी सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि होते थे और साल भर पहले ही भाजपा में आए थे यादव के नाम की घोषणा के बाद प्रियदर्शनी राजे ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक तस्वीर शेयर की तस्वीर में गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया गाड़ी के बाहर सेल्फी ले रहे हैं के पी यादव तस्वीर के साथ प्रियदर्शनी ने जो लिखा उसका सार ये था जो कभी महाराज के साथ सेल्फी लेने की लाइन में रहते थे उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है ये एक आत्मुग्ध पोस्ट थी लेकिन यादव की एक बार फिर बेजती की गई थी दम्भ ये था कि ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता सिंधिया गुना से जीती हुई हैं ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी गुना से जीते हुए हैं चार बार ज्योतिरादित्य भी स्वयं यहाँ से चुने गए हैं शायद यही वजह है कि प्रियदर्शनी ने ये पोस्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा इधर सिंधिया यूपी के दौरे पर रहे और जब आखिरी हफ्ते में लौटे तो बहुत देर हो चुकी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वो शिकस्त देखी जैसी दशकों में नहीं मिली थी भाजपा ने न सिर्फ अपनी पिछली सभी 27 सीटें जीती बल्कि गुना को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से झटक लिया इसलिए कहते हैं अपने नज़दीक के लोगों का सदैव ध्यान रखो